Sago ng kanta, itang sigitingon magandang bilat. Kung silang kantatin patugtog anak. Magandang bilat man na, man magandang bilat. Ang bilat nga, bilat man, magandang bilat, magandang bilat, bilat. Itang sigitingon magandang bilat. Kung silang kantatin patugtog anak. Magandang bilat man na, man magandang bilat. Ang bilaga nga, bilat man, magandang bilag, magandang bilag. <laughs> Ang bilatan, ang bilan, bilat. Ang bilatan, ang bilan, bilat.